こんにちは。俺は醜い髪で小さい黄色男か女の子です。困ったな、穴。こんにちは、花です。すごい。なんちゃって、悪の花だ。困ったな、キック。こんにちは、ヤギママのトリエルです。すごい。こんにちは、スケルトンのサンペーパーだ。オイラはダジャレを作って神秘的な人です。すごい。こんにちは、スケルトンのペーパーだ。そして麺が好き。すごい。 こんにちは俺は、うつ病の幽霊です。すごい。こんにちはおてんばレズビアンの魚です。すごい。こんにちは俺は、オタクレズビアン恐竜もの。すごい。こんにちは、サディスティックロボットだ。すごい。そして今ゲイです。すごい。こんにちは俺は王様そう。魂が欲しい。困ったな。魂を受けなさい。いいえ、魂を受けなさい。いいえ、戦いましょう。いいえ、残念。 いいえ、よし、あんたは勝つ。僕は悪の花だ。困ったな、お前の友人を殺した。困ったな、今、ヤギをなった。ああ、戦いましょう。いいえ、戦いましょう。いいえ、よし、あんたは勝つ。今友人が聞き切った。そして彼らはずっと幸せに暮らした。